Die Rechtsberatung, was sind denn da so Ihre Aufgaben? Also die Rechtsberatung an sich ist immer eine erste große Beratung. Je nach Fall kann das auch noch eine zweite, dritte Beratung sein, je nachdem wie umfangreich es ist. Und es kann auch durchaus mal ein äh, Schreiben mit dazu zu gehören, solange es jetzt ein Schreiben, ich sage mal, der einfachen Art ist, also keine umfangreichen Recherchen etc. fordert. So. Mit welchen Fragen kommen Studierende denn so zu Ihnen? Oh, die Rechtsgebiete sind sehr, sehr vielfältig oftmals aus dem privaten Bereich, geht los insbesondere bei familienrechtlichen Sachen, Scheidung, Unterhalt. Auch Erbrecht ist ein großer Bestandteil der Rechtsberatung mittlerweile. Und aufgrund der doch relativ hohen Anzahl an ausländischen Studierenden, alles was so das gesamte Ausländerrecht betrifft, äh, gerade Aufenthaltsstatus ist immer ein Hauptproblem, dass diesen verlängern, ähm, Sperrkonten, alles was damit zusammenhängt. Wie kann man sie denn am besten erreichen? Ähm, auf der Internetseite des Studentenwerks Freiberg äh, gibt es einen Link, der direkt zur Rechtsberatung führt. Dort kommt man an ein Formular, wo man dann Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer angeben muss. Und dort steht auch schon ein Feld zur Verfügung, wo man so das Grobe des Anliegens mitteilen kann, was mir auch einfach eine bessere Vorbereitung ermöglicht und dann natürlich auch eine wesentlich bessere Beratung. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, ihr seid dann auch wieder nächstes Mal bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich neue und interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch immer auf der Website der UniNow App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Na dann, Glück auf und bis zum nächsten Mal!